مکم خارزم برم منزل مکانم ülkem Xorazmdirəm, əzil məkanım Aləmə məşhur sənəmə, axal tikanım Qutlayın qərəbəmə, yar yaranım Kutlayın qərəbəmə, yaranım Bayraktar ilden mene yoktur ermanım Bayraktar ilden mene yoktur ermanım Sensen medetkarım dilye dermanım Sensen medetkarım dilye dermanım Güllegen diyarıma sen mihribanım Güllegen diyarıma sen mihribanım Var quyu qalabaman yashar har kunda Mard navjuvon yilsan yaşar her kunda Qoyil bo'lsin sana beşer her kunda Güzel Xorazmim Güzel Xorazmim yaşlar yavrum Yirmi gazinam sana bir de dermanım Yirmi gazinam sana kuvvet medarım eyledin kirdim illikke aman ilmi hüner girdi şumbaklı zaman Mərifət məkan yaş yaşlə diyarım Mərifət məkan mə yaşlə diyarım Hadirayım sənə kuvvet medarım Hadirayım sənə kuvvet medarım

Yerlik yavaşın kulley Merdim merdavlım Ömrümden al boşuna sağ bülbülleri her gülümdedir Kuvvet-i pertiyem mert dur. Kamildir hürriyelim şevketi şanım Kamildir hürriyelime şevketim şanım Eseri kandım sen şekeristanım Eseri kandım sana şekeristanım Güzel Harizm meyim mengü bostanım Güzel Harizm meyim mengü bostanım İlmi gazinem sana dilde destanım İlmi gazinem sana dilde destanım